东京奥运会举重女子四十九公斤级比赛，中国选手侯志慧轻松夺金，这是中国代表团的第二金。这场比赛，侯志慧赢得轻松，并且打破了奥运会纪录。印度选手米拉拜获得银牌，印尼小将温迪拿到铜牌。在这个项目上，侯志慧具备绝对的夺冠实力。二零一九年举重世界杯上，她勇夺四金，两破世界纪录。 今年的举重亚锦赛上，侯智慧再破抓举和总成绩的世界纪录。目前，他保持着抓举九十六公斤、总成绩二百一十三公斤的世界纪录。五年前的里约奥运会，他没能参加。里约奥运前，原本入选奥运阵容的侯智慧跟随队伍来到巴西圣保罗训练大本营，但由于他的伤病隐患，加上女子八十七公斤以上级别俄罗斯选手卡什利娜赛前被罚。 中国举重队在这个项目上失去了最大对手，夺得金牌希望大增。教练组在经过再三考虑后，以大局为重，决定将八十七公斤以上级的孟苏平替代四十八公斤级的侯智慧出战。如今，侯智慧等待了五年，希望顺利拿到金牌。侯智慧此役的最大对手来自于印度，那就是米拉拜。 首先是抓举，日本三十六岁老将三宅红石登场，轻松完成七十四公斤重量。随后，他试举七十六公斤失败。作为东道主选手，他获得了现场的鼓励。随后，他再次失败，抓举成绩定格在七十四公斤。此后，不断有选手登场，但都不是侯智慧的争金对手。终于，印度名将米拉拜登场，他开把八十四公斤成功。 此后，米拉拜第二次登场，举起八十七公斤，追平个人在该项目上的最好成绩。此后，侯智慧登场，八十八公斤，非常轻松举起。米拉拜登场，试举八十九公斤失败，抓举成绩定格在八十七公斤。接下来，侯智慧还有两把，他要尽可能拉开和米拉拜的差距。 九十二公斤，侯智慧很轻松。从他的走路姿态来看，侯智慧的信心已经起来了。第三把九十四公斤还是很轻松。教练张国正怒吼：“好样的！”基本上金牌已经稳了。此外，抓举九十四公斤也刷新奥运纪录，距离自己的世界纪录只差两公斤。登场前手，他捧着保温杯喝热水。停举比赛。 不是每个人都很强势，甚至比利时小将斯特尔克斯还哭了。侯智慧一百零九公斤开把成功了，米拉拜举起一百一十公斤也很轻松，但总成绩对比侯智慧还差六公斤。随后一百一十四公斤，侯智慧成功打破奥运纪录，米拉拜举起一百一十五公斤刷新奥运纪录，距离侯智慧还差六公斤。 随后，一百一十六公斤，侯志慧举起总成绩二百一十公斤夺冠。随后，米拉拜放弃夺金。此前，中国代表团已经拿到一金，在女子十米气步枪项目中，杨倩最后一枪逆转夺金。也就是说，中国代表团现在已经二金到手了。